Здравствуйте! Сегодня попробуем кластеризовать респондентов методом двуступенчатого кластерного анализа. Речь идет о тех же респондентах, которых мы пытались кластеризовать при помощи иерархического кластерного анализа. в частности рекомендации по этому поводу. А сегодня мы сделаем то же самое, но посредством двухступенчатого кластерного анализа. Нас интересуют снова номинальные и ранговые переменные. Поэтому возьмем в качестве примера две ранговых переменных, с которыми уже ни одну операцию мы провели. Оценка респондентам материального положения его семьи и оценка им жизни, которую он ведет. Пятиранговые шкалы. Пять рангов э, обычно все-таки недостаточно для того, чтобы считать шкалу псевдоинтервальной, поэтому считаем шкалу категориальной. С этой же шкалой э, мы проводили операции, иллюстрирующие применение корреспонденс анализа. Какие свойства у двухступенчатого кластерного анализа? Это метод только для кластеризации предназначен. В этом методе заложены несколько принципов, позволяющие кластеризовать как Э, шкалы категориальной, так и интервальной шкалы. Поэтому ограничений у метода очень немного. Есть несколько ограничений, большинство которых при всем при том метод достаточно устойчив, что подтверждено эмпирическим путем. И очевидно, что, как и в случае других методов кластеризации, в процессе кластеризации должны формироваться такие кластеры, внутри которых вариация по кластеризующим признакам должна быть сведена к минимуму. Эта идея реализована в двуступенчатом кластерном анализе, пожалуй, наиболее ярко, ну, если сравнивать с иерархическим кластерным анализом. Почему? Потому что первая ступень из двух, собственно, двухступенчатый кластерный анализ, и он две ступени.